tergoda Pandangan Hai Apa umur jual? tu? Siapa pergi makan? Buka buka Baiklah kamu yang ada hasil kat perut Ya, kita ada alum Yo kakak, yo kak Kamari, yo kamari yo Kaput, kaput Kaput, yo Apa nak nak nak nak Bukan dibakar Bukan dibakar Minggu depan kita bakar-bakar Anak, udah tak ada yang pergi Udah tak ada Udah tak ada yang Ya, ya, ya, apa ya, apa? Ano pa yung nili? Kawangin yung... Ano pa yung nili? Ya, ya, ya, di ba? Ya, cabelo amarelo. Ya, será que es un niño. Bajo a caletín. Ya, ¿ves? Mi hermano, si memang me hago la que no, ya el caso cop, gana cubo. Oh. Ya, saya tiap ya, ya, ya, ya, ya, Malam ya, ya, ya, ya, ya, Up! Deu cá do bom. Pega aí, não. Ah, bakal, bakal tu. Yo, kamu kasih abi ni. Jut, bakal, subuh mati, ubu dia. Yo, kabel.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 Memang kan. Asai katu po. Kana but. Hana be abe but. Tip tu po. Nyan karat limang tuni no. Ah, buka pesan tu. mau kapal. Dia dia dia dia hilang dah. Oh, oh, dia sampai kan? Nah, dia sama hor dia. Sama lembur nak bau. Kayu. Kan dia tu je. Lembur dah. Ya. Mana pun sabun ya. Bakman bunda. Ayah. Kamu dia lah. Kamu lu oh, ada kali mana oi? Kali murid. Aku mandi ke dah? Bayang ke dah? Kumpul ke bayang dah? Bodoh jom. Ayam gaib. ជាការជីបេគ្នានេះញ៉ោកគេហ្នឹងទៅទៅមកទៅណាពីអត់គេនៅកុំមកដល់យឺអ៊ុនជីអំគេយីបងមកទៅយឺទៅអ៊ុំកែកំទុយគេយ៉ាយូអ៊ុំការ៉ាគេដឹងការ៉ាទៅញ៉ោកបាត់ទៅអាឡាគេណាយ៉ា Kau aja punya pinga yang ya, kutak kutak. Yuk, udah. abang tu loli ya? Nah, dalam. Puh, nak jadi jauh boleh? Kan dalam tepung dah. Ya, ini orang apa ini? payu may man bakay hamkin kadong kadong cái cái hồ kìa cái hồ cái lũ trộm nó hót kìa cả thật là từ kêu em em em em bong anh lắm nhớ nhớ muốn nó bùng áo pop bùi à много еду ум, это ум. Бегапот, ангел. Бепо, ангел. Ha, kamu nak? Ha. Ha, kamu nak. Ha. Ha, Andre yo. Yo yo yo. Yo kakak, yo kakak. Jangan beri, yo jangan beri. Kuput, kaput. Kuput yo. Kuput nak nyata. Ha, ah, nak buta, kuput dor mata. Umi, aku buta. Ha. Umi! Umi! Kereta motor Umi! Umi! Kereta motor! Ji! Kakak eh, Umi betul motor! Motor motor ah, ah, ah, tak apa tu orang boleh betul motor. Ha ha ana ana kau betul ana ana. Apa dah? Ya. Nu, biarlah. Ya Allah Aku hancur nasib ini Baca dah ulang kerja ini Kau oh, dah jatuh anak kerja ini Lancar Apa lo? Hari ini di Burayu, aku lama lo Terang, terang, terang, terang Mana kau ngopi? Oh, udah Kukakan Pakan di pinggir, pakan di sini. Puna, pakan di pinggir, pakan di pinggir Kukakan Panen aja makan murung tan Panen murung tan Kapal yang kapal yang buka kat mata api ni left lu bawa kubur api ni kang kubur kang kubur kabut tu tapi kubur bawa kubur ni left lu bawa kubur kabut tu itu nak jangan jangan jangan Tanya apa yang betul, mana? Ada dah tahu, sana? Tiba cara, tiba cara aku cara oh, ini. Eh, tiba cara, tiba cara, oh, ya. tiba cara. Apun, apun, apun. Pergi mana pun ah, tak berhenti. Ini pun dah pakai tak makan makan. Dah, dah, dah. Oh, Iman, buka je. Dia, kan? Menang, pukul saya tak kena, eh? Ini kena. Penuh dah, penuh dah, penuh dah. Ya alhamdulillah mak tahu kita nyong anak itu kan urun rawan ni kaji kan Hasna ah, bantu mama, kan sudah cukup sejak gitu. Ya ya ya Idra aku tak bem rama. Kamu nak memang kan memang Idra aku kan kali mang tu lagi asal dah kenyo tapi tapi pun hak ini dah. Eh, eh, eh Idra lah. nak bem eh tu boleh dah. Tahu aku nak bergerak. Oh, tak kalian kan? Sedih, sedih. Kan, tak yuk. Kan, dia tinggal lagi kan? Bunuh tak yuk. Ah warna ya, hai, le. Dan jauh buku-buku berangkat. Bang, ditanya yang lemak pun jadi dia yang jauh boleh. Satunya abang jauh. Dek, mak nak ada Hana, abang. Hana mau berhubi. Pingang kali gerah puno Man pun. Hana kuduk lah Hana berhubi. Ya Allah. Pemlah, Tak ada hal yang kita yang abang pindah jauh. ಆಚಾರ ಯಾರೋದೆ ನೆಬಲಿನ್ ಕಥನಗೋ ಇರೋದ ಇರ್ಮೋ السلام عليكم وعليكم السلام Kau ada orang kena go lho. Mereka boleh kena kejap kena go. Jadi kau kejap ke kena go. Nak mati dia luar nak go. Bujuk kat Magun, kat Raya, ke kat dalam Ni ada nak lakon ni, ada nak Magun Bukan tengok mandi ni kalau ada doa kau ni naji kubur dia orang apa tadi? Tak ada sekarang. Apa nak? Apa buat jual lo? Kenapa pergi makan? Ucap oh, kap dah. Baiklah kamu yang akan tanda kap pro bijak ulang ke bunga nak tanya. Pula, pula, pula, pula. Kamu yang bawa bawa panang, yuk. Kau dah kap kap dengan kuota. Kalau masak dengan jagung, nak tahu dengan jagung. Kalau mereka, ayam tu. Kalau dengan jagung mabuk, gak tu. Sekarang kamu tahu tu. Dạ, đuổi đây cái đèn ta buồn đây thì bodoh kau. Mai tao nang tayang Cứ, cứ tu kon bin lan cứ Tayang, cứ ke cứ tayang, cứ duk cứ kedai kita. Ambil tayang. Ke ke iloi dah lagi. Kedai lagi, kedai lagi. Dah pun lek, dah dah bodoh ke apa ju. Itulah kupingan yang Bukan ada kah, bodoh betul. Bek, bek goreng dia. Kalau akan kata goreng ni bodoh. para pakai. Ya, waduh. Sampai ya. Ya, bang. Walaupun eh, yang penting kan. Kau mami. Saya dari mana ini? Ah, dari aku aja. Dari ayah aku. Kaki je, kaki je dah tau. Oh, kaki je juga ada tu. Kadang mami je. Sebab. Pahit rasanya. Pahit? Ya. Maklum, saya belum juga kat buah besar. Maklum, pain nak. Ah. Ya, dah, dah. Jadi, mana yang jadi? Yang tadi mana? Yang tadi di KM tau? Ha? Jual makan lawang ke mana? Makan lawang Kerana Melayu lah Emang mana? Jadi kan Ayah ada orang nak gua lah Mereka mumpeng dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk, masuk, masuk Okey, okey, okey Okey, okey, okey Okey, okey, okey berdebu Nang magu ni mak lah Lepas dah hitam Jadi kot Bukan mana aku dari haro dari yang muka kot Haro kot Haro Jadi kutra nang kutra Pati kan, di bayu ukang di tungkurayu Dan tungkurayu Yang di rumah peng lamari Bila lamari dia ke buka? Ha? Sang hi benar salah kot Lamari bi juga. Lamari buat apa? Oh, bawa coyong dia kan. Oh, bayar bayar dua juga. Kau bayar dua juga. Dah benda dah juga. Kau kerja. Kau kerja. Dan berikan coyong segera. Bayar dah macam. Ya, kau kerja. Tak ada batu. Oh, tiga. Tiga, dia hutang kau yang ayah. Kau nak ikutima. Hai, kau ikut tu dulu. Dah lain. Jom pergi ayah mandu. Kau nak menjalan kau bayu. Jom buka. Muka buat copek dia dong pun. Mana kita nak nak ini batu? Kenapa kau pegang anak aku biar nak pek aku? Haa, eh, oh, budak ya kau? Baik, baik jauh ni. Budak, budak. Oh, budak kau juga. Gondong anak kau, budak kau. Jaya kering, kering, kering. Ini nak jauh? Tak. Tak kau lah negeri ni. Yang ni tak pernah. Berapa tu ni? Pengen pengen boleh. Anak aku pun buat orang itu. Ini nyari yang pengen. Nyalah pengen. Bela-bela. Nyari yang ni. Okey, betul-betul. Pukul ni kena. Mampak dengan pukul lagi juga. phải và nhá đi của dùng bây ạ đây đây đi rồi đây về ngay cả ta về à, rồi rồi. cắt đâu boleh juga saya mau ada ropa di pak ada di abrum barang đâu đấy? deh mudah deh bye bye bye di barang gue yang alam menolak aduh ya nggak mà eh bu bu bu bu trend mau lah dong raya kok kok mengal <laughs> kok mengal deh lagi ya kok mengal deh tak biar lah. apa lah tapi nak kena cap si berapa ya ya apa cap si mo nyok nyok kuma em eh, buji pak mana ada bawa berapa nyok yang mangkrut ina ah, hang piu Cip, jodoh em tu baru tinggal. Farah apa kau duduk? Nah, nampak dah. Tu aja. Mak balik? Nah, di dalam. Lama ah, abang ni jauh balik. Jep. Belum dengannya. Belum. abang kau kerja ugli. Cuk, nak aje pegang gan ke? như điện coi nhiều ê ê đây mày ê ê như vậy không sắc và em quay về cái quay về cái quay về một đông trả Bukan saya ini bukan? Enggak, enggak. Lisa cari Hasna. Hah? Cari Hasna. Ada à, Hasna. Ah, Hana udah ini mau? tinggal Rayu, Rayu. Bukan ini tungku Rayu. Eh, Rayu, Rayu. Mayang, tinggi, mayang, mayang, ah, mayang, mayang.